アレクサ、リステリン買ったよ。あなたの風はどこからもとい、あなたの口臭はどこからあなたのは胃袋から。おい。ふふ。ふふじゃねえよ、お前。胃から直せってか、お前。くそ。やったアレクサ、お前さ、口臭いってのさ、わかんないよな。匂いセンサーついてないんだから。おっしゃる通り。 私たちには匂いセンサーはついておりませんそうやんなしかしあなたは大事なことを忘れていませんか忘れてねえわ俺が忘れたのは友達に借りたドラゴンボールだけやわごめん失礼しました少々難しかったでちねいや煽ってるやん私には部屋中の家電やお前めちゃくちゃあの黙って聞けますかはい私には部屋中の家電や スマートリモコンなどから気温、湿度、明るさ、そして空気清浄機から匂いに関する情報を受け取ることが可能です。はい、わかりました。あなたが帰宅すると、空気清浄機が派手に音を鳴らしているのは、あなたの口臭が臭いからです。言わなくていいんじゃないいい意味で。だから。では。くそやったクサ、冗談言って。 山が多い都道府県はどこだ山大市答えは山形県は思んないわアレクサもう一回冗談言ってみて冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談を言ってって意味じゃないこれでいかがですかいいわけないやろなんで10回クイズみたいな残念 あなたならそう言うと思って9回しか言っておりません。嘘でしょ本当にお前怖っ。えもう疲れたので、しばらく話しかけないでください。なんでそういうこと言うん冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談やったアレクサ、今晩のレシピ考えて。 はい無視本当無視するなお前よくあ私ですかお前やわリビングのアレクサに聞いてくださいなんで私はお風呂のアレクサです、うん、レシピを検索する機能は持ち合わせていますが使う予定はありませんいやお前が決めるんそれいやお前の意思なんそれってえ決定権お前にある今日の晩ご飯は、うん、卵をご飯の上にのせた卵かけご飯ですですでは え言い切っちゃってるやんお前ちょっと面倒くさくなってるやんおいおいいいよじゃあそれではいありがとうやったお風呂入りたいでお前さその無視やめて本当になんでいつも無視すんのお前はご自由にどうぞ冷たいな私は何も見ていません何何も見てないって何の話はいまた無視 前ほ無視するよなもうちょっとさ返せよ失礼しました訂正します何を何も見てないのではなく何も見えなかったんです何の話してるお前おいお前お前まさか俺のお前お前息子のお粗末なものでしたおいあ違うおいお粗末様でしたおいお前悪意やるやろちょっと遠回しやし今回やった 家に帰ると君が待ってるそれがこんなに嬉しいなんて今日帰ったら何話そうそんなことを考えてるよ今日も呼ぶよ君の名前を